Anda lá, pá! Anda! Desaparece! Desaparece! Desaparece! Vai! Aula! Anda! como então o quê? Até parece que eu estou com medo de ti. Anda! Dessa gente atrás! some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. a few moments later.